tarixda umaviylar e, xilofat davrida sulaymon ibn abdul malik degan bir xalifa o'tgan bu kishi o'sha vaqtda dunyo dunyoni yer yuzini uchdan biriga hokim edi sulaymon ibn abdul malik dunyoni uchdan birini boshqaradigan podshoh edi u kishi musulmon ahli ilm o'zlari ham hajga boradilar hajga borib e, oldilarida hajga endi bir podshoh bordi qanaqa ko'rinishda boradi oltita vazirlar xizmatchilar ikkita o'g'illari va boradilarda odamlardan so'raydilar ya'ni yonlaridagi vazirlardan so'raydilarki e, eng ilmli kishi kim bu yoqda eng ilmli kishi kim desa ato ibn abu raboh degan bir kishi deydilar keyin qayerda u kishi xullas olib borishadi sulaymon ibn abdul malik podshoh xalifa borib qarasa ato ibn abdul abu raboh odamlarda masala so'rayapti haj vaqtida u kishi javob berib turibdi ammo qarasa o'zlari qop qora o'zi kitoblarda ularni siyrati e, nima qilinganda misol qilinganda shunday keladi o'zi xuddi mayizdek qop qora deydi pakana burni pachoq sochlari jingalak yopishib ketgan bo'ladiku habash kishilarni ko'rinishini ko'z oldida keltiring tashqi ko'rinishidan bir e, odam ko'rsa bir bizni ko'zimiz bilan qaraganda unaqa ko'rimli kishi emas birpas eshitadi ilmiy salohiyat chetdan ma'lum odamlarda u kishiga bo'lgan hurmat ehtiromi chetdan ma'lum shunda sulaymon ibn abdu malik so'raydilar hazrat siz ato ibn abu rabohmisiz o'sha odamlarda tilida doston bo'lgan odamlar shunday deydi deydilar bu darajaga qanday erishgansiz deb so'raydi qarasa haligi boyagi bu kishiga ko'rsatilayotgan hurmat ham o'sha xalifa bo'lib u kishiga ko'rsatilayotgan hurmat ham o'sha haytanga u samimiyroq qanday erishdingiz deganda ikkita narsa bilan erishdim odamlarni dunyosidan behojat bo'ldim odamlarni ilmiga yopishdim ulardan faqat ilmni oldim dedilar oddiy ya'ni birov bilan kim bilan muomala qilsam men ular bilan birortasidan dunyoviy manfaat uchun boy bo'lish uchun hurmatli bo'lish uchun umuman bir dunyoga taalluqli narsalar uchun yaqin bo'lmaganman odamlardan bilan tamaq qilmaganman umuman faqat odamlardan oladigan narsam ilm bo'lgan qayerda o'zim uchun foyda deb bilgan bo'lsam ilmni o'shalarda oldim deganlar keyin orqasidan masala so'raydilar bir ikkita masalalarga javob oladilar bu qissa tobeinlar hayotiga chizgilar degan kitob bor o'zbekcha tarjima qilingan topib albatta o'qinglar ato ibn abu rabohni hayotlari ayniqsa juda ham ibratli ajoyib o'sha kitobni topib o'qisalaringiz yana ko'proq ma'lumot olasizlar